संगठन समिति के द्वारा ललिता मुर्मू को मानदेय मिलने के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को आवेदन दिया गया इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण ललिता मुर्मू को अभी तक मानदेय नहीं मिल रही है उनहिल एक जुलाई 2014 उनहिल दो स्कूल गिन जांच करता दे जिला जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोंडा ए बी ई खलको सत्रह जुलाई दो इन दो नोडे उन्हें सुंदर पहाड़ी रेन पियून सरदार हेम्ब्रम उन्हें दो मिटा स्पष्टीकरण एगू उठबन उनकिन किन चलावना एटा स्कूल ते तबे इना कते इन दो नीत हबी उन खो नीत हरी इन दो पैसा की बन नाम कदा ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱯᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱡ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱦᱮᱸ ᱨᱳᱡ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱢᱟᱦᱟᱭ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱟᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱢᱟᱭ ᱟᱠᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱟ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱫ ᱟᱭᱩ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱦᱟᱥᱟᱞᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱞᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮ ᱦᱚᱨᱦᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱠᱩᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱩᱞ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ऐ तो वहां दिखा के दिखा के कर रहा है हमारा सब आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ललिता मुर्मू को विद्यालय में उपस्थित पाया गया छात्रों की उपस्थिति भी पाई गई फिर भी इन शिक्षिका को कई आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है ललिता मुर्मू को अपने परिवार चलाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रही है ललिता मुर्मू के परिवार की रोजी रोटी इनके मानदेय पर ही आश्रित है इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप सभी गोड्डा जिला के उपायुक्त का नाम राजेश कुमार शर्मा तथा उनका mobile number nine four three one one three four five nine seven पर कॉल करें एवं ललिता मुर्मू की सहयोग करें मैं मेरी निशा हंसदा जिला गोड्डा झारखंड से इंडिया अनहट के लिए